21 и 22 октября в Москве прошел пятый международный форум по блокчейн, криптовалютам и майнингу «Блокчейн Лайф 2020». Это единственное событие года в криптоиндустрии, которое проходит в живом формате и ежегодно собирает более 4000 участников, подтверждая свой статус одного из самых важных и посещаемых мероприятий в мире. Несмотря на пандемию, в этом году форум принимал более 3000 человек. Было развернуто более 70 стендов. В их числе стенд сообщества «Минтер». 22 октября в качестве спикера на блокчейн Live 2020 выступил ведущий разработчик «Минтер Network Даниил Лашин с программой под названием названием «Лояльность и награды на блокчейн. Что нужно бизнесу уже сегодня». И давайте поаплодируем, и тебе слово. Данил Лашин. Сегодня я хотел бы поговорить с вами про результаты нашего исследования, о том, как мы выбирали нишу, в которой мы будем работать, о результатах большого исследования, которое мы провели на рынке, о потребностях обычных компаний, обычного бизнеса в блокчейн-технологиях. В мире, по разным оценкам, около 1 миллиарда работающих бизнесов. Сюда входят как и очень крупные компании, глобальные, международные, так и очень маленькие, даже микробизнесы, в том числе сюда входят и инстаграм-блогеры, и фрилансеры, и индивидуальные предприниматели и так далее. И, конечно же, все эти бизнесы, все коммерческие предприятия объединяют а, несколько целей, а конкретно я выделил три. Это получение и рост их дохода, это сокращение издержек компании и уменьшение рисков. Понятное дело, что компании не станут внедрять блокчейн-технологии, потому что это здорово, за этим будущее. И, в принципе, мы все очень хотим, чтобы они их внедрили, поэтому давайте быстрее внедряйте. Нет, конечно же, этого не случится, и любой продукт, который нацелен на то, чтобы быть востребованным для бизнеса, должен помогать в глобальном плане бизнесу в одном из трех этих направлений – и сейчас я хочу проговорить по, про первое направление – это рост дохода и получение прибыли. А, ни для кого не секрет, что для компаний прибыль генерируют их клиенты. И а, согласно исследованиям, средняя компания теряет до 15% клиентов в год. И только по оценкам рынка США а, из-за ухода клиентов компании теряют 1,6 триллиона долларов, что довольно-таки большая сумма, и у нас уже, в принципе, есть чем работать. А, быстренько пробежимся по основным фактам, которые мы поняли из исследований. Первый факт – это что привлечение нового клиента для компании стоит в среднем в 10 раз больше, чем удержание старого. 87% поколения Z хотят получать а, за свои покупки, за посещение магазинов, за посещение ресторанов какие-либо баллы лояльности. Можно было бы сказать, что зачем все эти усложнения в виде программ лояльности, когда можно дать пользователю или вашему клиенту просто скидку, и он останется довольным, ведь а, фактически получается то же самое. Но на этот счет есть тоже интересные цифры. 77% представителей поколения Z готовы платить даже больше за товар, если им будут предоставлены дополнительные бонусы э, в момент покупки. Ну и немаловажный факт, то что 20% лояльных клиентов, как правило, приносят до 80% денег компании. Итак, в принципе, мы разобрались, что у компании есть большая проблема с оттоком клиентов, что они теряют своих постоянных клиентов и новых клиентов, которые пришли. А, и чтобы избежать этих проблем, бизнес обращается, как правило, к программам лояльности. А вот возьмем, например, компанию Nike, большая международная компания, которая никогда в своей жизни не отставала в вопросах лояльности своих клиентов, а постоянно э, разрабатывала различные программы лояльности, и, что немаловажно, их исполнительный директор в своем обращении а, по итогам 2019 года отметил, что они получили 35% рост выручки своих цифровых продаж просто за счет того, что они расширили свою программу лояльности. Или возьмем тот же самый Starbucks. Starbucks Rewards был запущен более 10 лет назад, и с того момента, как они его запустили, они получили очень значительный рост своего бизнеса и продолжили развивать свою программу лояльности для того, чтобы соответствовать ожиданиям своих клиентов. Своих клиентов. Если кому интересно, по этому QR-коду можете отсканировать и почитать полное 30-страничное исследование. Там собраны э, очень много интересных кейсов применения, разработки, внедрения и, что немаловажно, результатов применения программ лояльности в различных бизнесах. Из этого исследования можно сделать однозначный факт, что правильная разработка и правильное применение программ лояльности в бизнесе обязательно принесет Э, бизнесу рост и поможет очень дешево сохранить тех клиентов, которые у них э, у этого бизнеса уже есть, вместо того, чтобы привлекать новых клиентов в бизнес. Но э, вернемся к теме моего выступления, зачем все-таки этим компаниям блокчейн. Для начала рассмотрим три компании, которые уже используют некую связку программы лояльности и блокчейна в своей операционной деятельности. Вот, например, Reddit, крупнейшая социальная сеть, которая а, э, заявила о том, что они будут расширять свою программу лояльности. Они сначала планируют ее запустить на блокчейне для нескольких сотен тысяч пользователей, а потом масштабировать уже на всю свою аудиторию более 400 миллионов пользователей. Или футбольный клуб «Барселона» тоже один из самых интересных кейсов применения программы лояльности на блокчейне – а, футбольный клуб Барселона выпустил свой токен, а, который полностью а, управляется полностью на блокчейне, полностью прозрачен. Он принадлежит только тому пользователю, у которого он на кошельке, он не имеет срока истечения. Эти токены имеют свою цену, то есть они могут быть обменены на другие токены или вообще проданы. Токены фанаты получают за участие в мероприятиях или с другие интерактивности. И что немаловажно, токен дает возможность его держателям участвовать в эксклюзивной клубной деятельности. То есть держатели токена могут влиять на те решения, которые принимаются в клубе наравне с руководством, и это делает эту программу еще более интересной. Или вот, например, BMW. BMW, а, а конкретно их корейское подразделение, тоже запустило свою а, программу, вернее, они ее тестируют, тестирует программу лояльности, по которой покупатели а, их автомобилей получают бонусы и потом могут эти бонусы использовать а, для оплаты товаров или услуг у этой же компании. А, итак, по этим трем компаниям мы видим, что баллы лояльности – это некая форма частных корпоративных денег. И э, потому что эти баллы лояльности, они имеют конкретную ценность внутри экосистемы бренда – и могут быть использованы как э, средства платежа для того, чтобы оплатить услуги э, или товары. И, соответственно, если недолжным образом относиться к этим частным корпоративным деньгам, то компании могут возникнуть рано или поздно проблемы. Здесь блокчейн немного помогает а, в правильном управлении, потому что он обеспечивает, соответственно, безопасность хранения и правильное а, и безопасность управления переводов. Он защищает вашу программу лояльности от внешнего вмешательства. А, также с блокчейном намного удобнее учет и доказательство собственности, доказательство владения токеном. Ну и что немаловажно, блокчейн сокращает Э, процессинговые издержки. Но самое интересное происходит, когда бренды объединяются. Вот, например, отель «Мариот» э, запустил программу, которая насчитывает более 30 брендов в различных ценовых категориях, и везде эта программа применима. Или, например, S7 Airlines запустила программу, по которой пользователи каршеринга «Белка» получают мили за свои поездки. Разработка и внедрение подобных программ который затрагивает несколько брендов, очень э, долгая и трудоемкая по своей сути, также с э, э, очень большими юридическими издержками. И блокчейн именно здесь раскрывает себя в полной красе, потому что блокчейн нужен именно там, где есть проблема с доверием. То есть у нас есть несколько сторон, есть две компании, условно говоря, которые договорились о партнерстве, и есть их пользователь. Пользователь в этом Э, в таком сетапе с блокчейном может э, доверять э, тому, что обмен одних баллов на другие произойдет мгновенно и, условно говоря, нигде ничего не потеряется, компании тоже могут друг другу доверять. Вот что касается проблем на текущем рынке, это показательный кейс компании Reddit, который пришлось устраивать конкурс для того, чтобы найти нужный блокчейн для своего проекта, потому что они не смогли найти решение. А, хотя у этой компании 450 миллионов пользователей в месяц. А, ну, какие проблемы сейчас существуют, с чем еще можно работать? Это недостаточное количество информации о том, как запустить программу лояльности. Это проблемы с масштабированием, хотя они решаются более-менее в существующих блокчейнах. Но самая интересная проблема а, с комиссиями, потому что как правило, комиссии нужно оплачивать отдельные монеты, которые никак не связаны с лояльностью. Это сильно усложняет разработку. Ну и отсутствие пользовательского интерфейса и элементарно нужно имплементировать свои кошельки для каждой программы лояльности, просто для того, чтобы пользователям не приходилось разбираться с Trust Wallet, не приходилось запоминать свои сид-фразы и так далее. Ну и в конце хочу сказать а, наше видение. Наше видение в том, что в ближайшее время, в ближайшие 5-10 лет, все цифровые товары и баллы лояльности будут э, токенизированы, и потому что это очень сильно упрощает отношения между сторонами. И уже 1 миллиард, 1 миллиард бизнесов уже сейчас ждут готового законченного решения в сфере э, программ лояльности для того, чтобы соответствовать современным требованиям и как можно более проще интегрироваться с другими партнерами. Спасибо. Спасибо, спасибо огромное. Знаешь, у меня такой маленький комментарий, что-то я начинаю мечтать, что скоро мы просто-напросто будем получать э, товары просто за то, что за ними пришли. Вот пришел в магазин, сказал, ну, папа, я уже пришел, давай за баллы лояльности, которые ты мне там начисляешь сразу, давай сюда и товар. Спасибо всем огромное. Давайте поаплодируем. Данил Лаш, Данил Лаш, про лояльность и награды на блокчейне, что нужно бизнесу уже сегодня.